Kumale sungine sungine nakwambia usiapa mimi sili mchawi wewe juu nini kulipigana na yule mwanamke mimi si nilienda kwa kuwaona watoto mm. yule mwanamke alichukua hatua ya kunipiga mimi sababu ndicho mimi nalea na mtoto wangu mgongoni wewe watatu mm. alichukua hatua ya kunipiga nilikuwa nimebeba mtoto mgongoni siwezi sikuweza kumrudishia kwa sababu na mtoto mgongoni niko kweli niliumia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 mimi nimesoma shule ya Kawe, nimemaliza tu la saba. Katika familia yetu nimezaliwa saba, mimi hapa ni wanne. Nika nisijaendelea shule, nikabaki tu nyumbani, katokea mchumba akanioa. Baada ya kuolewa nikaenda kuishi naye huko. Hapo una umri gani? Miaka ishirini. Mm. mm. Kaenda kuishi naye huko, tumeishi kaja tulioana tukaenda shule. tumekaa huko hata pale kuna sisi tukiolewa tunakabidhiwa mm. somo anasemaga somo mm. ule somo ule akifahamisha dada yake afungulia akanogesha mimi maji kuogesha maji kuna maneno fulani anakuelekeza elekeza nini nikajua ndo somo ndo mambo yenyewe hayo ndo kawaida yani somo ni mtu ambaye anakufunda ana tuseme mm. ah. anakuelekeza elekeza mawili matatu Haya, tukakaa naye pale mpaka saba ilivyoisha, tumekaa tumekaa tumekaa, tumezaa mtoto wa kwanza, tumezaa mtoto wa pili, wa kiume, watatu hivyo hivyo anasumbua, lakini tunaendelea tu. Alikuwa anasumbuaje yani? Yani anaweza kaenda kazini akirudi masumbufu tu, maneno kibao anachokuambia akieleweki, afu ukiangalia ukijuu kile kitu, sungi naenda analala huko huko anarudi asubu, anarudi, yani akishatoka huko kulala anapitiliza moja kwa moja kazini, jioni anarudi pale. Ukimuuliza anambia usinifuatilie fuatilie sio nini, anambia sawa. Alikuwa anakunywa pombe? Anywa pombe mzima afya. Basi mimi kana nakubali na matokeo hivyo, mali tu kipo ndani, kama kipo ndani kipo nakula, kila ninakula basi. Kwa hiyo alikuwa anatunza familia, lakini chakula nini anahakikisha wanakula? Mwanzoni alikuwa anatunza vizuri tu familia, mm. ananiacha mimi kila kitu ndani, naondoka zake kazini, akirudi nimepika, siku anakula, siku nyingine anarudi huko kanuna kabisa hali mm. Basi imendaenda hivyo hivyo, nakuja kuleta mashtaka kwa ndugu zake. Ndugu zake anaambia yaani, wewe hujui huyo huyo somo yako ndo huyo wala yake. Nikamwambia sikuamini, kwa sababu mama ni mtu mzima mimi mwenyewe ni mdogo sana. Hata baba alipomuoa mume wangu mimi. Eh. Kumuoa huyo mama. Yaani kwanza nilipoambiwa mwanamume wake hata sikuamini. Lakini kwa haya, mali tu tunaishi hivyo hivyo, tafanyaje? Eh. Arudi nyumbani mimi. Kaendelea kuishi. Lakini yule na vituko ndo vinazidi ndani ya nyumba. Hmm. Kirudi huko kanuna kabisa, akirudi huko mara ale siku nyingine siku nyingine anakwambia usi mimi sili wewe mchawi wewe juu nini ndo kazi. Mm. haya basi kinachopika mimi nakula kingia kikibaki asubuhi nakula na malizia basi akaja kwanza akaona ile kero nimezidi akaja akanipa talaka mara ya kwanza mm. kuja kwake huko kwao huko alikuja akanipia talaka kwao mimi nikaikataa ile talaka ya ushenga wetu mm. akamuuliza kwani unampa talaka oh ndio shasema mimi namwacha sisi na nini mm. Lushenga akamwambia hapana anakosa gani namwacha mm sio vizuri. Basi nikarudi zangu hapo nyumbani. Sasa mshenga alimkatalia mara kwanza kuniacha bila sababu mm. Nikarudi zangu nyumbani, tukaendelea kuishi, tukaishi, tukaishi, lakini mimi sikufuatilia nani hivyo hivyo, navumilia ndani ya nyumba. Huwezi ukakaa tu bila kuvumilia, mm. lazima mm. uvumilie, yote yanatokea. Na kule ukawa unajua kabisa anaendelea na yule somo, anaendelea naye mm. Alafu ndo nakuja kuambiwa mwanamke ambaye amemuoa ndo akaja akaa live kabisa, na nikamwambia wewe oh, umeoa? Ndio, nimeoa. E, kama umeoa basi ni panga zamu, nijue kwamba unapanga zamu. Kwa hiyo kama umeoa ndo naangalia tu kaa kwa huko. Alikupa taarifa kwamba anaenda kumoa? Hajanipa taarifa yoyote, na mpaka dakika hii hapa nakwambia hajanipenda siku moja kama nimeoa mm. akawa anaenda huko, anaenda kamaliza wiki wiki mbili huko kwangu hajarudi mm. na anatuniachia akabadilika mpaka hela kula kawaache mm. anaacha anavyotaka, aidha umpige simu, utoe ujumbe kwa ndugu zake, mzani mimi kuwaletea hela kula huyu mtu na ile mpaka leo hajarudi nyumbani, ndo pale na wampigie simu mm. wamwambie, ndo amtume mtu mm. alete hiyo hela, na akileta ile elfu kumi mimi nitumie ninavyojua mimi, nitabana nitafanya nitafanyaje, mradi tu nifikishe hata siku mbili mpaka atakavyorudi yeye. Kama vipi, basi nashinda na njaa nakaa nasubiria Mtoto tena hapo saa hiyo ameshachukua wale wengine wote kawa kawahamisha kampelekea yule mwanamke mwingine alomuoa. Wangapi kawachukua? Watoto wangu wawili aliwachukua. Huyu wa kwanza huyu Zai kamchukua. Hmm. Huyu Mahmudu mwingine wa kiume kamchukua. Wote kakaa na wewe kaniachia mdogo huyo. hmm. Basi. Kaendelea kuishi hivyo hivyo mpaka nafikia hatua ya kumpa talaka ya pili ya pili ndo alivyoniacha, ndo basi mpaka leo niko hapa. Amna huduma Amna nini, Amna nini, umpigie simu msumbuane. Nimeenda serikali ya mtaa mm. nimeenda ustawi jamii, huduma amna. Nimeenda mahakamani mara kwanza alivyoniacha, mara kwanza niacha niacha tena na mimba kubwa mm. ah, mimba alivyoniacha kwanza sikujua kama nina mimba mm. nikawa naendelea kuendelea kunalii tu kwenda mahakamani kufuatilia huduma ya watoto inaendaje. Huduma ya watoto mimi nifuatilia fuatilia sasa kule simnazungushwa mnaambiwa njoo fulani tena fulani. Mpaka mbe kawa kubwa mimi kaomba nisitishe kwanza nifanye nijifungue alafu niendelee na kesi. Katika kuendelea na kesi mimi nilifungua nikakaa nikamwambia nika nilipomaliza tu 40 nikamtafuta yule bwana nikampiga simu kwa yule bwana yule mume wangu nikapiga simu nimemaliza arobaini ya mtoto mm. na mpaka dakika hii naomba nionane na wewe mm. ni nijue kwamba kama hataki kuendelea kuhudumia watoto nifanyeje? Mm. Niendelee na kesi. Kama anahudumia watoto nifanyeje? Niachane naye. Mm. Mimi nikawa nimemwita yule bwana mbele ya dada yake. Mm. Nikamuuliza nikamu nikamu, nilipofika pale nikamwambia dada dada hivi mimi nimemwita yule bwana tuje kuonana hapa. Mm. Mimi shida yangu kubwa ni huduma endapo kama ananipa huduma mimi siweza kuendelea na nini mm. na kesi mahakamani, na kama anataki basi aniambie hapa afanyeje, nende nikachukue nikaendelea na kesi ya kesi mahakamani mm. Yule bwana pale akanikubalia kwamba yeye atahudumia. Kama mimi shida yangu si huduma, kama utahudumia sasa mimi shida shida yote mm. Haina haja kuhangaika. Basi pale mwanzoni pale kweli akapana toa toa hela. Mwezi mm. ile mwanzo mwanzo. Eh, kutoka kwa hapa nimekuja kubadilika. Unampigia mm-hmm. simu, sina hela mimi. Unampigia simu, nilishakwambia sina hela. Hivyo hivyo hivyo siku ninazidi kwenda nahangaika na watoto. Mm. Watoto wawili na wawili na yeye kule wawili na mimi. Mm. Mm-hmm. Kaka nikahangaika na watoto, nafanya biashara mtoto mgongoni, nafanya biashara mtoto mwingine huyu anaumwa anasumbua. Eh, biashara wadogo wadogo. Biashara zangu ndio hizo ninazoziona. Mm. Lakini vitumbua nimeanza juzi tu hapa. Mm. Sana sana nilikuwa nauza chapati asubuhi. Mm. Mtoto mgongoni nachoma chapati napata hela. Mtoto mgongoni nachoma chapati napata hela kula. Mm. Imeendaenda hivyo hivyo. Lakini hivyo hivyo naye namsumbua hivyo kuhusu hela kutwala hela kula. Mm. Anatoa hela anavyotaka yeye na pengine asikupe hata miezi mitatu au minne. Akikupa shilingi elfu kumi mitatu minne. Umpigie simu, bwana mimi sina hela kula. Mm. Bwana sina nini. Ukisema wewe ndo kashtaki, unalalamika kwa nini ndo kunishtaki? mm. ukikaa kimya basi wewe unazidi kuumia mm. niko kweli niliumia mpaka dakika mwisho mpaka dakika hii ninapokuambia hii mimi huduma kwa sipati mm. hakuna mm. siku akasema kaiba unga mm. kabeba nini kaja kuleta hapa watoto wake wakiumwa mm. aje waangalie hakuna nahangaika watoto kama wanaumwa niwapeleke hospitali kama kula nahangaika mwenye wale mm. kuhusu mm. masuala ya shule wakienda shule mm. mimi mwenyewe ila shule mm ama siku kanunua begi anunue, amna hajanunua uniform hata mwaka mmoja, hajai kununua uniform wala begi la shule wala viatu. Mimi nihangaike kwa kweli, kitu hicho yani kila leo mwangu mpaka kesho nikikaa na naumwa, naumia sana. Pole mpaka dakika hii hapa. Mwanangu alipata mimba akiwa hapo, akiwa na yeye mm. huyo mm. akiwa na yeye na hapo hakuniambia kama nao mtoto mtoto mjamzito akiwa form 2 kipindi kile cha Magufuli mm. wakaogopa mtoto atafanyaje, watafanya atakamatwa. mm. Mimi sikuambiwa kama mtoto ana mimba au vipi, nikakaa mimi chini, lakini nikaenda kwa mjumbe kule kule kwa mjumbe wao mm. nikaenda kumwambia, nikamwambia mimi nimesikia mtoto wangu hivi na hivi na hivi mm. Bwana mpate taarifa yule bwana, mbona niambie kwa nini iwe hivyo? mm. Akatoka yule bwana akasema, ngoja nimpigie simu aje mm. nimfuatilie kwake aje mm akamfuatilia, nikaona naye siku hiyo. Siku nika, nika, tukamuuliza mbele yake, akasema eh, ndio kweli eh, mtoto kweli mjamzito. Nikamwambia sasa inakuaje? kama mtoto mjamzito kama ana matatizo gani, kwa nini usimwambie mwenzake mjumbe? Mm. Kwa nini usimwambie mwenzio tatoto kinachotokea kuhusu mtoto? Mwambie mwenzio ili ajue. Lakini wewe mtoto anauma umwambie. Mm. Mtoto ana tatizo hili umwambie manake ni Sio vizuri. Huyu mm. mzazi mwenzako anachokiongea kijulikana. Mm. Basi mimi nenda hivyo hivyo mpaka mtoto wangu ajifungua huko kwao. Mm. Lakini mimi huko sehemu alikompeleka huko mimi nilifanya mpango mpaka nikamfuatilia mwanangu yuko wapi. Mm. Nikaenda nikamfuata huko nikamwona mwanangu kajifungua. Nikarudi tangu hapa. Kwa nimemuona mtoto kajifungua, mtoto wa kike haya. Hapa hapa nyumbani nimeongea naye. Lakini huko kwake simu yangu kwanza apokee yule bwana. Mm. Apokeaje hata siku moja nakipokea mm. sana sana kama nikimwambia maswala ya hela kula anaambia mimi sina hela sasa saa nyingine napokea kabisa anajua mimi namsumbua maswala ya kula mm. Basi sasa niendaenda mpaka dakika hii hapa ni usumbufu sana kuhusu maswala ya kula na maisha yalivyokuwa magumu. Mm. Hela mm. kula nijitegemee mwenyewe, hela shule watoto najitegemee, na mwingine kama la saba ambao watoto wote walikuwa nao yeye, mm. huyu mm. anamaliza saba mwaka alikuwa na yeye kauli mwenye hapa nyumbani, mimi siwezi kumfukuza mm. Ndio naye hapa la saba kasomea, iko hapa shule, la shule mimi mwenyewe mpaka uniform mimi mwenyewe mpaka namaliza la saba mm. na sasa hivi alikuwa anasumbua sumbua alipokuwa yeye kwake mm. Sasa hivi kauli hapa, namshukuru Mungu, mtoto wangu katulia na shule anataka kuendelea mwenyewe, kakubali anataka kusoma, lakini mm. uwezo wa kusomesha yule mtoto mimi sijui, na mambo yenyewe sasa hivi mm. kusomesha na mtoto na hela mimi sijui kama nitaweza, sababu baba mtu huduma yake ya shida huduma yake ya shida, sijui uko mbele itakuwaje. Masuala ya uniform, masuala ya nini, sijui uko shuleni itakuwaje. Mm. Mimi najifikiria biashara yenyewe ya chapati na sasa hivi ni biashara ni ngumu, hatari. Mungu mwenyewe ndo anajua jinsi itakapokuwa kwa mbele ya safari. Mm. Mungu ndio hivyo. na inaniuma sana nikifikiria jinsi alivyonitendea yule bwana mm. mpaka mm. mimi kipindi hicho wangu alikuwa anasumbuaga mm sumbu mpaka nikaenda kaa nyumbani kwangu, naenda kumwangalia le mwanangu wanangu pale mm. dakika mwisho mpaka anakuja kunipa mimi talaka. Tulipigana na yule mwanamke, mimi nilienda kwa kuwaona watoto mm. yule mwanamke alichukua hatua ya kunipiga mimi, sababu ndicho mimi nalea na mtoto wangu mgongoni, yule watatu mm. alichukua hatua ya kunipiga. Nilikuwa nimebeba mtoto mgongoni, siwezi sikuweza kumrudishia kwa sababu na mtoto mgongoni. Ilikuwaje mpaka akawa anataka kukupiga? Amenipiga kabisa. Mtoto akaja kumchukua watu ndugu zake wakamchukua ule mtoto ndo kuendelea kunipiga, kwa sababu mimi mwenyewe hata kama nitamrudisha yetu mzima nitamweza mm. nguvu mm. zangu na nguvu zake, mimi natoka zangu kuzaa, mimi sikuweza kumrudishia. Hata kama nimrudishia, ndo hivyo, sina nguvu kivile, mtu mzima kakomaa, mm. mimi mm. nitamweza. Dakika mwisho nakuja mpaka napewa talaka, sababu mm kugombana na mke mwenzangu mm. nilienda kuona watoto wangu kwake na watoto wangu kwa nakaa nao yeye hata mm. hata kiume asipewi taarifa yoyote. Ndipo nika piga pale nikakimbilia kwao kule kwa mama yake mzazi, nikaenda nikamwadisia mm. akasema haya basi, nikakaa pale nikaona bwana nirudi zangu nyumbani mm. nyumbani kwa kwangu mm. kurudi kwangu jioni mume wangu akarudi baada ya kurudi nikamwambia, akaniambia shauri yako, shauri yataka mwenyewe. Mm. Ule nafuata nini kule? Nikamwambia nitaenda kuangalia watoto muda mrefu. Mm. Sijaenda. Kwa mimi nenda kuangalia watoto. Watoto wao usiwache tu koko sini nani nikamwambia kama utaki. Mm. Nenda nikaangalia nirudishie watoto wangu nikae nao mimi sitaki. Mm. nikaenda kuangalia watoto mimi na, na nyanyasa maneno kibao. Mm. Maana pigwa leo mpaka leo anachukua hatua kunipiga mimi. Mimi sitaki. Mm nilikuwa nakurudisha watoto mpaka dakika ya mwisho. Basi yule alichukua yeye yule asubuhi ni bwana kaondoka zake safari mm. zake. Baada ya kuondoka zake jioni, karudi karudi na Kesho yake akaniambia twende Kawe, nikamwambia kaondoka Kawe mm. kwenda Kawe, akanipa tukaenda mpaka kwa mshenga wetu mm. akanipa talaka yangu mm. nikauliza zangu nimpane, nikaambia sababu ni nini, bishenga sababu ni nini mm. akaambia mwacha achukue tu, mchukua mm. chukua eh, chukua talaka yako. Kaambia sawa, mshenga nikama nikanakataa mpaka mshenga kaambia siochukua mm. mimi nikachukua nikauli zangu nyumbani hapa hapa kwenda kuchukua vyombo, huko akanigomea kwenda kuchukua basi tukaenda serikali ya mtaa pale na ushtaki kuhusu masuala ya watoto kuhudumia nini nini. Mm. Basi tukahudumia, ndo akawa anasumbua, mimi sina hiyo, mimi sifanyaje, nishtaki. Kaambia wewe umeamua kuacha mke hudumia watoto serikali ya watoto Utoto wahudumia, usikose kuhudumia. Ah, utahudumia kwa wiki mara ngapi? Kwa wiki shilingi ngapi? Mm. Hamna anachosema. Anasema, sio anasema, afu na kutoka hapa hudumia. Mm. Basi yule aka tukapewa tena barua mm. twende hospitali ya jamii. Tukaenda hospitali ya jamii tena mm. kule kasema kule kwa, mwe, kwa wiki nitapeleka elfu thelathini na tano mm. kwa mwezi itakopa ngapi? Ah, hakubali kabisa pale mm. lakini ule ahudumii mm. alepeleki kule na mimi sipati hela. Basi pale wakashindwa, wakaona bora nipe karatasi niende mahakamani mara ya kwanza mm. Kaenda mahakamani kule nako ndo tukawa tunaendelea na kesi. Tunapoendelea na kesi, mimi ujauzito unazidi kukua mm. mpaka tukaja tukafikia ya kuacha kutokufanyaje, kutokwenda. Mimi nikawa mimba kubwa, nikaamua nikae nisitisha. Mimi mwenyewe niliomba kule, naomba hata hivi nipumzike, sababu na siku zimetimia. Mm. Akaambia sawa, nikawa nimetulia, mm. kajifungua. Kujifungua ndo vile kama nilivyowaambia. Mm. Kama mimi nilipokuwa nizarobenda nikamtolea baba bure bwana afanyeje? Kama naendelea hataki kuhudumia niendelee na kesi. Kama nahudumia mimi fanyeje? Niache tu kwa sababu naona usumbufu. Yule bwana akaniambia mimi nitahudumia. Basi ndio hivyo baadaye kuhudumia kwenye akahudumia miezi mwanzoni ile nikafanyaje, akawa anahudumia tu vizuri kutoka kwa hapo na macha huduma ama cha nini ama cha nini mpaka dakika hii leo hii tunasumbua na masuala ya huduma mpaka leo sisi hapa kama ninavyokuambia. Je, ulishawahi kuchukua labda taratibu zozote za kisheria kuenda kwenye dawati la jinsia, vitu kama hivyo, ili kudai haki yako kama baba hahudumia watoto wake? Mimi si ndio ustawi jamii tu, nilishaisha kwenye ustawi jamii. Sasa jamii mahakamani kule, ndo sikuendelea mahakamani, sikuendelea tena mm. fuatilia. Nikamwambia kama anahudumia afanyeje, basi tunikaachia pale mahakamani mm. mahakamani pale nilivyoachia nikakaakaa baadaye sana nikaanza tena kuanza kesi upya mm. nikaenda zangu ah, kipindi kile cha Magufuli kile mm. Magufuli sijui watoto wasiohudumiwa sijui nani kule hapo nani pale mm. wapi Magomeni pale. Mm. Mimi kipindi kile nilienda pale kwa Makonda kwa sababu yule mtoto wa mwisho nilomzaa mm. mpaka mm. kumkatali mkatasi mtoto wangu. Ah. Mtoto so wangu, mtoto sijua nani, si mtoto so wangu. Kama mtoto so wako, so tolea mbali. Mm. Nikasema mtoto atatafuta baba yake baadaye. Wewe nifanyeje? Kwanza leo inaniuma. hudumia hudumi mtoto kama mkatana ngoja niende. Mm. Ustaje huku aliposema Magufuli kule pindiki Makonda. Mm. Nikaenda kule kama kupima damu kama kufanya iwe iwe huko huko. Mm. Nikaenda kule kwenda kule ile bwana akaitwa kuitwa kuuliza akasema kweli mtoto wangu. Mm. na mtoto wangu pia akasema mwenye pana watoto wanne. Mm. Unahudumia hudumia mimi nahudumia mimi sina hela mimi sifanyi kazi ofisini. Mm. Wafanya kazi ofisini watu wote wanaofanya wanahudumia watoto wao wanafanya kazi ofisini. Mm. Kwa hiyo hudumia watoto wako akaandikiwa pale aka, mwenye akataja vitu vya kumhudumia pale watoto wake. Mm. Tuka, pale anataja vizuri, akitoka hapa akirudi nyumbani hamna huduma mpaka dakika hii hapo. Baada pale tulipotoka pale tukapewa kama barua, ndio tukaambia ustawi wa jamii huko, tukaja hapa Kawe hapo, hata ya Kawe kuja hapa Kawe tunafuatilia fuatilia hivyo hivyo, wapi huduma hamna. Mpaka dakika hii mimi hapa naona kama nachoka kuchoka kila nalofuatilia mimi hali iko pale, hata nikisema niende mahakamani naona hali iko pale pale, mimi sipati huduma yoyote ndio nilipokuwa nilivyokuwa yani kisema nende pale mahakamani. Yaani niliambiwa hata nilienda nikachukua barua nende mahakamani. Lakini naona hali itakuwa vile vile. Kwa sababu kila unapofuatilia hali ipo vile vile. Hamna huduma ya kutosha. Mimi naweza nikapewa elfu kumi. Elfu kumi nitatumia mwezi mzima. Na umpigie simu mlazimishe, uambie bwana, mimi nitaendelea na kesi, mimi nitaenda zangu kuchukua barua nende mahakamani. Mm. Wapi sana sana atakuletea elfu kumi imetoka. Mwezi miezi miwili naye mashaga na watoto wanne hao hapa. Na saa mtoto unakuta nauma, hmm. hela ndani una unafanyaje? Ulisema huyo mtu ambaye yuko naye na mpaka sasa hivi amemuoa ni mtu ambaye alikuwa somo wako wakati unaolewa. Mm. Sasa ilikuwaje asimuoe yule akaja kukuoa wewe? Mimi ndio nashangaa, naambiwa kwamba kama sija mimi sija kipindi naolewa mimi na yeye yule anaye. Mm. Mimi nashangaa hapo yote sisi, mimi, nipo na yeye yupo. Kwa bora singemuua yule, ningejua kufanyaje? mm. Kamuua mtu mwingine au tuko wawili fadha. mm. Lakini kamuua yule na mimi nipo na yeye yupo. Kwani asimuue yule? mimi najiulizaga kila siku mm. Kwani nini asingemuua basi toka kipindi hicho mm. Yeye kaona leo nimeolewa, anakuja kunivurugia ndoa yangu mm. Kwa kweli leo ilinuma sana na leo bado inanuma mm. mm. Lakini pia umesema amekupa talaka mbili na ukipewa talaka mbili bado haujaachika kabisa, ni mpaka upewe talaka tatu. Sio eh. Hapo ndo sijajuaga. Na hajawahi kukurudia tena kwa namna yoyote ile. Hmm. Hajawahi kunirudia mimi tena. Na pia ulituambia watoto wako wale wawili alikuwa yeye amewachukua anaishi nao. Mm. Je, kwa sasa hivi bado wapo kwa baba yao ama wapo wapi? Nao mimi mwenyewe wamerudi hapa. Wamerudi nyumbani. Mm. Ni wewe uliwachukua kuwaleta nyumbani au ni wao tu walipenda kurudi kuja kukaa na wewe? Huyu wa, wa, wa kwanza huyu ah, kipindi alivyojifungua kapo huko anakaa huko, ila mimi nilikuwa naumwa mm. nilikuwa naumwa mguu, sinyanyuka kitandani mm. ndani sitoki, nikitoka ndani mimi chooni, chooni ndani mm. naona eh? sasa mimi nikaona ile hali inazidi kuendelea, sina uwezo wote, nikampigia simu baba mtu, namwomba mtoto aje mm mtoto yani amna kurudi huko eh ile yani maneno kibaya namtupa nikamwambia bwana namuomba mtoto mm. ah je mimi naumwa sasa hivi mm. aje nisaidie saidie watoto apikie pikie hapa ndio chakwambia aje kurudi si nani nikaona amia basi ndani naye nikampigia mtu ambaye ndugu yake mwenyewe mm. nikampigia simu nikamwambia mimi shida yangu ni mtoto Zainabu arudi nyumbani hapa mimi naumwa mm. arudi hapa anasaidisaidia kazi ya watoto wapate kula, apike pikia watoto mm. wasi mpigia mume wako? Nikamwambia nimempigia, anikatalia Mtoto hataki kumleta, hataki kumtoa mm. Anikatalia yeye, akasema akasonga, nimpigie mimi. Akampigia simu, mpigia simu, aka walipoongea, najua wenyewe mm. Kesho yake ya, mimi baadaye yake nikampigia tena simu, vipi, umwambia Nimemwambia eh, akasema atakuja, atarudi. Mm. Kaambia sawa. Siku tatu yake mtoto akarudi huko, lakini yule mtoto nikampigia simu mtoto yule akasema mimi sina nauli mama. Nikamwambia sawa, nikamrushia nauli yule mtoto ndo kurudi huku akiwa na mjukuu wako, akiwa na mjukuu wangu. Hapo alikuwa na miezi mingapi? Ana mwaka hajafikisha miezi si mingapi, jua ndo nikawa naye hapa. Na kwa mara ya kwanza unapewa taarifa kwamba binti yako ana ujauzito, alikuwa na umri gani? na miaka 18. Alibeba ujauzito akiwa na umri wa miaka na Mm. Miaka saba alipokuwa miaka na Mm. Miaka 18 akajifungua. Mpaka sasa hivi miaka 20. Mm. Mm. Na habari ya kijana aliyempa mimba ulichukua hatua gani kwake? na sikuchukua hatua yote. Maisha yenyewe hivyo kwa hivi, za kuna hata mimi watoto wangu tutakula nini, hata nini, hata hayo mimi sikuweza kufuatilia kwa kweli. Mm. Mm mume wako anakutazama sasa hivi, una kipi cha kumwambia? Ahudumie watoto wake, ajali watoto wake, watoto ndio kila kitu mm. Hakuna kitu yani, asijali watoto wa mtu mwingine, ajali watoto wake mm. Baadaye hapo atakuja kuwakumbuka wanayo mm. Kwa kweli ninavyohangaika nao mimi mm. Angaa familia yake, maisha magumu, mimi sina kitu chochote tegemea asubuhi mimi nafanya biashara lakini hainitoshelezi katika familia mm. majukumu mengi mm. Watoto wa kiume awe karibu, kila kitu watoto wake. Mm. Watoto mwingine anataka kusoma, hudumie kila kitu. Mm. Awanunulie uniformu kama ipasavyo mzazi inavyotakiwa. Mm. Awanunulie kila kitu. Naomba mzangu anisaidie. Kiukweli imenisikitisha na imenihuzunisha pia. Kwa wafuatiliaji mnaotazama, hichi sio kitu kizuri. Baba, simama kwenye majukumu yako kama baba, hudumia familia yako, ili hata kesho na kesho kutwa umepata shida, wale watoto basi waje wakusaidie na wewe. La mwisho la kumalizia, mimi nilikuwa naomba nisaidie huyu ambaye amemaliza la saba mm. Sina uwezo wa kumsomesha, maana nategemea biashara tu ya chapati mm. <clears throat> maana wakula, kuuma, maradhi kila kitu mm. nategemea hiyo hiyo mm. kila shughuli nategemea hiyo hiyo, sina uwezo wowote Mm. hata baba yao kimpigia simu hana mpango wa kuhudumia watoto wala kutoa hela kula wala nini, mpaka dakika hii hapa mm. mimi napata shida na watoto na, na, na, na watoto wanne wote wanahitaji huduma kutoka kwangu. Mm. Naomba yeyote atakayegusa, naomba anisaidie, ama inawezekana hata kupata kazi, nipate kazi au la <laughs> anihudumie, ahudumie hao watoto, huyu mtoto wa saba waloi alofaulu mm. amefaulu na uwezo wa kumlisha wa kumsomesha mimi sina mm. naomba mnisaidie sina uwezo wote kula yangu ni shida mm. hata niki hata kuumbwa mimi shida mm. nashindwa hata akiba ili ndani sasa hivi nashindikana mm. kwa kweli naomba mnisaidie yote ile atakayegusa anisaidie